Sí, ¿os ha gustado? que ¿Qué es un reportaje? Sí, es, un, sobre todo un estudio sobre eh, sueños y ambiciones trucadas. Ah, no es mi caso, pero bueno, yo estoy al servicio del espectador. No, al final con el montaje. ¿Hay, ¿Hay, más actrices como yo? Actrices... O sea, camareras de actores. Ese perfil en concreto no lo... Ah, no, no. Es que somos, somos poquísimas, ¿eh? sí, sí. sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Nada, a ti. Em, es que me han escrito un WhatsApp. Eh, eh, tengo que hacer una llamada. Vale, luego hablamos de... Sí, ahora, ahora subo, acabo la llamada y... Vale, vale, y subo y ya me despido. Vale, pues Vale, un momentito. Nada, tranquila. te, lo mereces, enhorabuena. Te lo mereces, te lo mereces, tu primer protagonista. Sí, señor, enhorabuena. Sí, no, yo estoy aquí rodando una cosa, que de hecho tengo que subir, que tengo ahí el equipo. Nos vemos estos días y lo celebramos, ¿vale? ¡Enhorabuena! Muchas gracias a la Academia por este premio. Rodrigo, gracias por confiar en mí y darme este papel. <laughs> Hace unos años fui a una pitonisa y me dijo que no iba a trabajar nunca de actriz. Nunca, que, me olvidara, que podría hacer algún papelillo, pero que vivir, vivir, no iba a vivir de esto. Así que me fui, destrozada, al primer supermercado que encontré y me fui a, la zona de los panchitos y encontré mi marca de patatas favoritas, que tenía muchas variedades. Y bueno, vi unas con queso, con queso mental, que no había probado. Y a mí cualquier panchito con queso me encanta. Así que nada, me compré las patatas, salí afuera y, y bueno, me las comí en 10 minutos porque había dejado de fumar, pero las patatas sabían a mierda. Así que llamé a mi amigo el que me recomendó la pitonisa y, me puse a llorar como una magdalena porque una pitonisa me dijo que no iba a ser actriz. Así que al día siguiente me desperté y me dije, Clara, no, no vas a permitir que una pitonisa te diga que vas a vivir una vida mediocre. Así que escribí este discurso y lo titulé Discurso para los Goya. Y hoy estoy aquí diciéndoslo. Así que muchas gracias por este premio. Muchas gracias.